নমস্কাৰ আপোনালোক যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোক সকলোকেই কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'ত বিশেষকৈ আজি আলোচনা কৰা হ'ব অসম টেট দুহেজাৰ একৈছত অসমীয়া ভাষাৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নখিনিৰ চৰকাৰীভাৱে প্ৰেৰণ কৰা উত্তৰসমূহ কি কি আছিল তাক মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব কোনখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ শুদ্ধ আছিল আৰু কোনখিনি উত্তৰ ভুল আছিল বা প্ৰশ্ন ভুল আছিল আৰু চাই যাব আৰু শিকি যাব তেন্তে প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো one hundred twenty one question number one hundred twenty one অৰ্থাৎ এক নম্বৰ অসমীয়া ভাষাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তলৰ কোন দুটা বানান শুদ্ধ option A B C D এনেধৰণৰ অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত question number hundred and twenty ওৱানৰ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে দিয়া হৈছে অপশ্যন বি নাৰায়ণ ত্ৰিনয়ন question number hundred and twenty টুত জগত যুগ জননী সমান খালী ঠাইত কি হ'ব বা প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ ঠাইত কি হ'ব জগত জননী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে দিয়া হৈছে অপশ্যন চিক জগত জননী question number one hundred twenty থ্ৰীত নিম্নলিখিত বিভক্ত কেইটাৰ মাজৰ পৰা সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তিটো চিনাক্ত কৰা সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তিটো চিনাক্ত কৰিব লাগে অপশ্যন এ ট আছে অপশ্যন বি মান আছে অপশ্যন চি ৰে আছে অপশ্যন ডি আছে এক সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তিটো অপশ্যন ডি শুদ্ধ বুলি দিয়া হৈছে question number one hundred twenty ফ'ৰত অসমীয়া ভাষাত বিশিষ্ট স্বৰ আৰু ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ সংখ্যা হৈছে বিশিষ্ট স্বৰ আৰু ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ সংখ্যা এই প্ৰশ্নটো দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় সকলোবোৰ টেট পৰীক্ষাতেই আহি আছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি আঠ আৰু একৈছ বিশিষ্ট স্বৰ আঠটা আৰু ব্যঞ্জন ধ্বনিকেইটা একৈছটা বুলি ধৰা হৈছে আৰু এইটোৱেই শুদ্ধ উত্তৰ দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় সকলোবোৰ টেট পৰীক্ষাতে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে দেখা পাব question number one hundred twenty ফাইভত তলৰ কোনকেইটা অঘোষ মহাপ্ৰাণধ্বনি option A option B option C আৰু অপশ্যন ডি এইকেইটা চোৱাৰ পিছত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব খ থ আৰু ফ অঘোষ মহাপ্ৰাণ ধ্বনি খ থ ফ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ জানিবলৈ হ'লে ক্লাছ ওৱানৰ গ্ৰামাৰ কিতাপ চাব লাগে ক্লাছ ওৱানৰ গ্ৰামাৰ কিতাপ যিহেতু অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নাথাকে প্ৰাইভেট স্কুলত কিন্তু তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে অসমীয়া ভাষাটো শিকাওঁতে লগত অসমীয়া ব্যাকৰণো শিকাই যাব পাৰে সেই কিতাপখনৰ কিছুমান কথা মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আলোচনা কৰিম মই ভাবি আছোঁ এইখিনি অসমীয়া গ্ৰামাৰ আমি শিকিব লাগে অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ সেই কথাখিনি যদি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেইটোৰ পৰা কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰটো লাভ হ'বই question number one hundred twenty ছিক্সলৈ যাওঁ তলৰ স্ত্ৰীলিংগবাচক ৰূপৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় স্ত্রী লিঙ্গবাচক রূপর কোনটো শুদ্ধ নহয় এতিয়া নামতি রাঁধনি মেমনি নাচনি এতিয়া এই one hundred twenty six question number one hundred twenty সিক্সত এই মেমনি যে শব্দটো আছে এইটো শুদ্ধ নহয় গতিকে এইটোৱে হ'ব উত্তৰটোৰ শুদ্ধ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছেভেনত দিছে প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত শিক্ষাৰ ভাষা শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অপশ্যন এ বিদ্যাৰ্থীক ভাষাৰ লগত পৰিচয় ঘটোৱা অপশ্যন বি নীৰৱ পঠনৰ অনুশীলন ঘটোৱা অপশ্যন চি অভিধান চোৱাৰ অনুশীলন কৰোৱা অপশ্যন ডি শুদ্ধ পঠনৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা গঢ়ি তোলা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে অপশ্যন এ বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ্থীক ভাষাৰ লগত পৰিচয় ঘটোৱা question number one hundred twenty এইটত দিছে মাতৃভাষাৰ শিক্ষণত তলৰ কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ মাতৃভাষাৰ শিকণত তলৰ কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ আৰু শুদ্ধ ক্ৰমটো তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে অপশ্যন চি শ্ৰৱণ কথন পঠন লিখন এইটোৱে হ'ল শুদ্ধ ক্ৰম এই প্ৰশ্নটো অসমীয়াত আহিছে গতিকে ইংৰাজীত নাই অহা যদি অসমীয়াত নাহিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীত আহিলে হয় তাৰমানে এই প্ৰশ্নটো অতিকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু যিকোনো পৰীক্ষাত এইটো আকৌ এবাৰ সুধিব পাৰে question number one hundred twenty nine তলৰ কোনটো শব্দত নিৰ্দিষ্টবাচক প্ৰত্যয় সংযোগ হৈছে নিৰ্দিষ্টবাচক প্ৰত্যয় ক'ত সংযোগ হৈছে চাওক এই মানুহগৰাকীত নিৰ্দিষ্টবাচক প্ৰত্যয় সংযোগ হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ আৰু মোৰ মতেহে মই এইটো দিছোঁ মানুহগৰাকী আৰু বাকীবোৰ হয় নহয় আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব কাৰণ এনচাৰ চৰকাৰী এনচাৰ কিট ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইনৰ উত্তৰটো মই কিন্তু পোৱা নাই কাৰণ ই নেক্সট পেজত আহি গ'ল আৰু মোৰ মতে এইটো অপশ্যন এ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিত ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টিত তলৰ কোনটো সম্বোধন শুদ্ধ শ্ৰদ্ধীয় ৰাইজসকল শ্ৰদ্ধীয় ৰাইজ শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজসকল উপস্থিত ৰাইজসকল তো বি টো হ'ব শুদ্ধ শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ ৰাইজসকল বুলি ক'ব ক'লে ভুল হ'ব question number one hundred thirty one প্ৰাথমিক স্তৰত ভাষা শিক্ষণত আটাইতকৈ কাৰ দায়িত্ব বেছি question number one hundred thirty ওৱানত ভাষা শিক্ষণত কাৰ দায়িত্ব বেছি ভাষা শিকোৱা শিক্ষকগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ অপশ্যন চি মাতৃৰ অপশ্যন ডি পৰিচৰ্য কৰা ধাইগৰাকীৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ question number one hundred thirty টুত তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ তাৰমানে ইয়াত চাৰিটা উক্তি দিছে তাৰে ভিতৰত তিনিটা ভুল আছে আৰু এটা শুদ্ধ আছে অপশ্যন এ কঠন বিদ্যাৰ কৌশল এদিনতে আয়ত্ত কৰিব পাৰি ক'ত হ'ব পাৰে এইটো একে দিনতে আয়ত্ত কৰিব পাৰিলেতো কথাই নাছিলে পঠন বিদ্যাত সদায় সামাজিক আচৰণ মানি চলিব নালাগে এইটোতো বাই বাই বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিব পৰাটো কঠন বিদ্যাৰ মহন্ত মহত্ব এই পাপ কঠন বিদ্যাৰ জৰিয়তে বিদ্যাৰ্থীৰ ভাষা প্ৰয়োগৰ কৌশল উৎপন্ন হয় এইটোহে শুদ্ধ প্ৰাথমিক স্তৰত অঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি মই নকলোৱেই নহয় অঁ ঠিক আছে ইয়াত চৰকাৰীভাৱেও ডি এ দিয়া আছে question number one hundred thirty থ্ৰীত প্ৰাথমিক স্তৰত সৰৱ পঠনৰ গুৰুত্ব আছে নাই কেতিয়াবা থকা যেন লাগে কেতিয়াবা থকা যেন নালাগে বাপৰে বাপ প্ৰাথমিক স্তৰত সৰৱ পঠনৰ গুৰুত্ব আছে বাপৰে বাপ নথকা যেনো লাগে কাৰোবাৰ অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ question number one hundred thirty ফ'ৰত কি দিছে ভাষা তলৰ কোনটি কোনটো উক্তি সত্য অপশ্যন এ ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰৱণৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম অপশ্যন বি ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰৱণৰ গুৰুত্ব অপৰিহাৰ্য নহয় শ্ৰৱণৰ লগত উচ্চাৰণ সম্পৰ্ক নাই শ্ৰৱণে ভাষা আয়ত্ব কৰাত সহায় কৰিব নোৱাৰে এইটো একদম মিছা কথা অপশ্যন এটোৱে শুদ্ধ থাৰ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভত পঠনক কোনে দৃশ্যধ্বনি উৎপাদন অৰ্থলব্ধিৰ নিশ্চিত প্ৰক্ৰিয়া process of sight sound change বুলি অভিহিত কৰিছে কোনজনে কৰিছে অপশ্যন এ ডক্টৰ পলিচিবাৰ্গ অপশ্যন বি এ এণ্ঠনীয়ে অপশ্যন সি ডক্টৰ মাইকেল বেটে অপশ্যন সি এছ কে কোচাৰে ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাক চৰকাৰীভাৱে দিছে জি গতিকে এই যে জি দিছে যি অপশ্যনটো ইয়াত আছেনে বাৰু অপশ্যনটো নাই যদি যি অপশ্যনটো নাই যিটোৱে কি বুজায় মই নাজানো আপোনালোকে বুজি লওক question number one hundred thirty ছিক্সলৈ যাওঁ অসমীয়া ভাষাটো কোনটো ভাষা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত এই প্ৰশ্নটো কিন্তু বাৰে বাৰে আহে ভাৰত ইউৰোপীয় দ্ৰাবিৰ অষ্ট্ৰিক ছেমিঅ' হেমিঅ' বা এতিয়া এই ইণ্ডো ইউৰোপীয় হয় নে দ্ৰাবিড় হয় নে অষ্ট্ৰিক হয় নে চেমিঅ' হোমিঅ' হয় question number one hundred thirty ছিক্সৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভাৰত ইউৰোপীয় এতিয়া ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান তাৰপিছত question number one hundred thirty seven Asomiya ভাষাৰ ঘাইকৈ উপভাষা কেইটা অপশ্যন এ দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এতিয়া ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছেভেনৰ উত্তৰটো আকৌ আহিছে জি অপশ্যন আছে জি গতিকে আপোনালোকে ভাবি লওক জি অপশ্যনটো ক'ত আছে সেইটোৱেই উত্তৰ মজা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰশ্নত দুটা দুটা জি আহিছে বঢ়িয়া question number one hundred thirty eight এইটোত দিয়া আছে বিশুদ্ধ অসমীয়া ভাষাত লিখা পুথি কোনখন চৰ্যাপদ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ হৰগৌৰী সংবাদ লৱকোষৰ যুদ্ধ question number one hundred thirty এইটৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ বিশুদ্ধ অসমীয়া ভাষাত লিখা পুথি কোনখন প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ এইখন এই প্ৰশ্নটো আকৌ আহিব পাৰে এইবাৰ এইটো প্ৰশ্ন আহিছে গতিকে নামঘোষাৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত চাগে নাই মোৰ সম্ভৱ যদি নাই অহাবাৰলৈ নামঘোষাৰ প্ৰশ্নটো আহিব নামঘোষা কোনে লিখিছিল question number one hundred thirty nine Asomiya ভাষাৰ সম্পৰ্কত প্ৰথমে কোনে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল কোনে আগবঢ়াইছিল গিয়াৰচন Banikanta Kakati Hiuen Tsang Kaliram Medhi one hundred thirty নাইনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল Hiuen Tsang one hundred forty question number one hundred forty হৈছে Assamese its formation and development গ্ৰন্থ গ্ৰন্থখন কাৰ সৃষ্ট এইখনতো একেবাৰে কোনো কথাই নাই চাগে এইটো চিয়ে হ'ব চাই লওঁ এবাৰ হয়নে নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাণীকান্ত কাকতি আপোনালোকৰতো হেৰিতে দি থোৱা আছিলে কি বুলি কয় চিলেবাছতে আছিলে বাণীকান্ত কাকতি ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু বহু কাম কৰিছিল তেওঁৰ বাবে বহু কথা এই ক্ষেত্ৰত আমি জানিবলৈ পাৰি পাৰিলোঁ তো বাণীকান্ত কাকতি অপশ্যন চিটো হ'ল শুদ্ধ question number one hundred forty one Srimanta শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা নাটৰ সংখ্যা কেইখন সেইখন নাট তেওঁ লিখিছিল ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱানৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিছে অপশ্যন চি ছয়খন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন শংকৰদেৱৰ বিষয়ে পঢ়িবলগীয়াটো আমাৰ দৰকাৰী শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জানি শংকৰদেৱে কি কি লিখিছিল কিখন নাট লিখিছিল শংকৰদেৱৰ ৰচনাবোৰ কি কি আছিল কেনেধৰণৰ আছিল কি ভাষাত আছিল এইবোৰ জানিলে এই প্ৰশ্নবোৰটো একেবাৰে সহজ সহজ লাগিব তাৰপিছত আহি গ'ল one hundred forty two one hundred forty two question number one hundred forty two দিছে তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা আহি গ'ল নামঘোষা বা ফৰ্টি টু আহি গ'ল নামঘোষা মই কৈছিলোঁ নামঘোষা এই প্ৰশ্নটো থাকেই দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো একদম কমন থাকিবই question number one hundred forty three তলৰ কোন কেইগৰাকীক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি জনা যায় জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কাক কাক জনা যায় জ্যোতি ফণি বিষ্ণু পদ্ম হেমচন্দ্ৰ হেম চন্দ্ৰ হেম চন্দ্ৰ লক্ষী এতিয়া ক্লাছ ক্লাছ এইটৰ ক্লাছ এইটৰ প্ৰথম নিয়ৰ কবিতাটোৰ ক্ষেত্ৰতেই মই দেখা পাইছিলোঁ এই জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি অপশ্যন চি চিটোক ক'ব লাগিব অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ লক্ষ্মী এই তিনিজনক কোৱা হয় জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি তাৰপিছত one hundred forty four Hem Hemkosh প্ৰথমে কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল এতিয়া হেম হেমকোষ প্ৰথমে কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল সেই চনটোৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে এই চাৰিটা আৰু ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ চনত question number one hundred forty ফ'ৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ চনত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভত প্ৰশ্নটো আছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ওঠৰশ তেসত্তৰ চনটো কিয় বিখ্যাত ওঠৰশ তেসত্তৰ চনটো কিয় বিখ্যাত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত অপশ্যন এ অসমৰ পঢ়াশালী আদালতত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল অসমৰ পঢ়াশালী আদালত অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মুফত মিলছৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল অৰুণোদয় প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল question question number one hundred forty ফাইভৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ওঠৰশ তেসত্তৰ চনত অসমৰ পঢ়াশালী আদালতত অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ আগতে বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল তাৰপিছত আহি গ'ল নাইণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছিক্সত ৰঙা কৰবী ফুলৰ স্ৰষ্টা কোন ৰঙা কৰবীৰ ফুল অপশ্যন দি আছে হেমাংগ বিশ্বাস হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেম বৰুৱা হেমপ্ৰভা দাস এতিয়া question number one hundred forty ছিক্সৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল Hem Barua question number one hundred forty seven তলৰ কোনগৰাকীৰ গৰাকীয়ে অন্তৰীপ উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল অন্তৰীপ অন্তৰীপ উপন্যাসখন কোনে লিখিছিল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই নগেন শইকীয়াই ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই ছৈয়দ আব্দুল মলিকে question number one hundred forty ছেভেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অপশ্যন এটো শুদ্ধ দেবী গ্রন্থর স্রষ্টা কোন question number one hundred forty eight option Anima Dutta option B Nirmal Prabha Bordoloi option C Rajabala Das option D Nirupama Borgohain question number one hundred forty এইটৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Nirmal Prabha Bordoloi option B question number one hundred forty nine Asomiya চুটি গল্পৰ জনক কোন অসমীয়া পঢ়া যিকোনো ব্যক্তিয়ে অসমৰ চুটি গল্পৰ জনক কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে কাৰ নাম ক'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সাহিত্যৰথীৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই হ'ল অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক তাৰপিছত আহি গ'ল one hundred fifty question number one hundred ফিফটিত ভানুমতী উপন্যাসখনৰ উপন্যাসিক কোন আছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা দৈৱ দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ভানুমতীৰ কথা যেতিয়াই সোধা হয় এই ভানুমতীৰ কথা সুধিবলৈ যাওঁতেই আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতিৰ কথাই মনলৈ আহে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী হৈছে যদি উপযোগী বুলি ভাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ মই কামনা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটোক যাতে আপোনালোকৰ মৰম দিয়ে আৰু ভৱিষ্যতে মই এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকলৈ নিশ্চয় প্ৰেৰণ কৰি থাকিম নিজেও শিকি থাকিম আৰু শিকি শিকিয়েই আনৰো সহায় কৰি থাকিম গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ